포크레이라이포크레이포크레이포크레이라이딱히보는포크레이라이너온라인에나의허니빼자하나이래야내빠오띠베마구다가이야너허니빼자를똥사네너허니빼자네똥사네말로말로 ကျွန်တော်ပုံမှာကျွန်တော်ပုံမှာကျွန်တော်ခေါင်းပုံမှာ bro ဒီတနက်စောင်းမိုင်းနေနော်ဒီတနက်အသစ်စောင်းမိုင်းနော်7 1 2ကြီးနေနော်ဒီနည်းနည်းတော့ခုံ Marked တာ a ဒါ location. အာခုံတာဗောဒါပေမဲ့ကိုရီးယားမင်းကိုရီးယားမင်း require နိုင်နေလေမင်းကိုရီးယားက require AC လဲအဲ့မှာအဲ့ချင်းသေးတွေပါရတယ်ဒါကြီးရအောင်1 4 5ပြန်ပေးလုံးလုံးလုံးပါကျွန်တော်ရေးလုံးပါအေးကဲပဲ အလုံးမမေးတော့လိုက်ပြင်နေကိုတော့အဲ့ချင်းမရှိရနော်ရှိရရှိရရှိရရှိရရတယ်ရတယ်ရတယ် nice nice ရယ် nice အရှိန်ပါတာကြီးအဲ့မင်းအဲ့မင်းအလဲအဲ့အဲ့အလဲကိုမင်းကဘာကိစ္စစင်အောင်တာကြီးအဲ့တော့အားရကြီးရွယ်กว่าဟိုဘက်ကတန်းပြသွားတယ်ကြောက်ပြစ်နေပါလေလို့အာမေနေ ဟာဟာတွဲမရှိတော့ဟာတွဲမရှိတော့ဟာတွဲမရှိတော့ဟာတွဲမရှိတော့ပဲတက်လိုက်တက်လိုက်စိတ်ကြီးရမယ်စိတ်ကြီးနဲ့ပဲတာရေဘေဘေကနာဘေကနာငါချီမရှိတော့ဘူးဘလို့ဘေကနာရောမကရေ nice မက nice nice nice ချီမရှိတော့ဘူးဒီနာတော့ဖြစ်နေပါတော့ကျန်နေတာကျန်တော့ကျန်ကျန်ကျန်တော့လာလာကြာကျန်ကျန်ကျန်ကျန်ဒီနောက်လာဒီနောက်လာဒီနောက်ဒီမကဒီနောက်ကိုလာဒီနောက်ကိုလာမမကသွားပြီမင်းတို့ကြာ watch out အေးဒီဒီနားနေခိုင်းဆောင်ပြ来来，这边来，来来来来。ရတော့好，再来。ကြီးပဲချီကုံကငါငါကိုချီမရှိတော့အတန်ကြီးကစာတာပေါ့အော်ရေကျွန်တော်အတန်အဲ့လိုပဲဗျဟိုတည်းကကျွန်တော်အဲ့လိုပေါ့ deep voice deep voice ပေါ့နော် deep voice 变身嘛来，变身嘛来ပြ。က်စင်းပါပြန်စစ်ပါလေဒီလည်းပြန်စစ်ပါလေငါချီမရှိတော့တာ ဟိုကြီးငါခံသွားอยู่တလက်မမရအောင်ငါဘကဟုတ်တယ်ဒီနေရာခံသိမရအောင်တာကြီးဒီ event ခံသိမပြီးဒီနေရာခံခံသိမပြီးကိုကျင်းနဲ့ကျင်းတော့ငါပြောသေးတာကျင်းနဲ့ကျင်းတော့ခံသိမပြီးအများကြီးပဲသိပြီနော်သေပြာမင်းကအာအဲ့ဒါတော့ပထမဆုံးဘက်ချင်းပါပြီအေးအေးမင်းငါလို့ငါပြောရတိုင်းမလို့လီ ဒီနေရာပြန်ဆင်းမယ်ဒီဘယ်ကိုသွားဆင်တာတော့မထောက်ထားတဲ့နေရာမဆင်းမနဲ့မရမနာပါတော့ကျွန်တော်မရောက်နေပြီရောက်နေပြီအများကြီးပဲအများကြီးပဲအများကြီးပဲဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ဝမ်းတော့ကောင်းတော့ဆောက်ရဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒုနော်ဒုနော်ဒုနော်ဒုနော်ဒုနော်ဒုနော်ကောင်းတော့ကောင်းတော့ကောင်းမဲချက်မဲနေတယ်အာပြီးတော့ 哦，阿飞了，马哥，nice。哦哟，那我。马哥，谁来了？哈。等我，等等我，小马哥，马哥，马哥，马哥，阿弟嘛，阿阿变谁来没？来来，迪波，迪波啦，阿雷，迪波啦，迪，阿雷，迪波啦，迪波啦，迪波回来，迪波马拉开没？就空，通通也。哦，变那嘛，不像我变不了。Thank you. တိုက်ရအာတော့အတန်မရောက်တော့ပြန်တော့ Thank you အဲ့ဘာကြီးရောချဲလိုက်ရတယ်ဒါတနက်တစ်ပဲကွာဒါတနက်တစ်ပဲတနက်တစ်ဖြစ်ကြည့်အောင်အာဟိုအတန်မကြားတော့ပြန်ပြီးပါဘူးလူနိုင်ဟိုင်းပါဗျာအမေမရအောင်ရအောင်ပါအာ I got supplies ဒီကောင်ဟွာဒီကောင်အဲ့မဲ့အဲ့ငါတို့ငါတို့ဟွာလို့တော့ကြည့်ချလာရအောင်မင်းခုမှစတာပထမဆုံးပွဲမလားဒီ event ပထမဆုံးပွဲမလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အေးကြည့်တာကြည့်တာကြည့်တာဒီမှာငါတို့ကခါရရအဲ့တနေ့ကြီးอ่ะော်တနက်တက်ကြီးဆမ်ဝိုင်းစီတူတနက်ကြီးရအောင်အကန်နာတနက်တက်အရန်တော့မခါပါဘူးအပေါ်အောက်အရန်တုံတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ဆွဲရအောင်ဆိုးပါအောင်အဲ့ဒါလည်းပြည့်အောင်ဟော်နီဘတ်ဂျာတဲ့ Honey badger, honey badger. Image your badger ပါလား။ဟိုက်လာမလားဟိုက်မိလာလား။အမလာရလာပြီလာပြီပြန်ကြလာပြီပြန်ကြလာပြီနော်။ဘယ်ရမှာလဲ။ Hello Sakura. ကြောက်ပါမလား။ခွေးမရှိဘူးဆောက်ခွေးမရှိဘူးဆောက်ခွေးမရှိဘူး။မရှိဘူး။อืมဒီကောင်ဒီကောင်မိပြတ်သွားတယ်ဒီကောင်လာချင်းဝင်လာရ။ဟုတ်လား။လေရလေပါ ਉਹ တီးပေးပါကုသကာကြီးကနော်ဟောင်းဒီပန်ကြတဲ့သုံးစားနေနော် ရှိရယ်ဟောင်းဒီဘက်ကြားနဲ့သုံးသားနဲ့ကျွန်တော်မှာရှိရယ်အမတော်အမတော်ကျွန်တော်ပုံမှာကျွန်တော်ပုံမှာကျွန်တော်ခေါင်းပုံမှာဘရိုဒီတနက်စောင်းမိုက်နေနော်ဒီတနက်အစ်စောင်းမိုက်နော်ဆက်မိုက်စီတူကြီးနေနော်ဟိုကဒမေလည်းဆက်မိုက်စီတူကြီးဆိုမှဒမေလည်းပြင်းနေဗျာ F4 ပဲပါဟုတ်တယ်တော့သုံးသားနဲ့တာကီဆွဲတာရှိုးလာဒီပုံမှာဘယ်နဲ့တော့ခုံးတာအခုံးတာဗောဒါပေမဲ့ကိုရီးယားမင်းကိုရီးယားမင်း require နိုင်နေလေမင်းကိုရီးယားက require AC နဲ့အေးရတယ်ခုံးရင်ခုံးတယ်လို့လိုက်ထေးပါ အဲ့ပေါ်မှာအဲ့ပေါ်မှာအဲ့ပေါ်မှာရ Marked a location. မကမကမကမကနောက်ကနေပတ်လို့ရနောက်ကနေပတ်လို့ရငါနောက်ကနေပတ်မယ်တော့ဟာရခုံနေခုံနေတော့တော်တော်တော့ခုံနေတော်တော်တော့မထောက်တာမထောက်တာမထောက်တာတော်တော်တော့ခုံနေတော်တော်တော့ခုံနေตัวตัวဘေးရမ်းတာမဟုတ်အပေါ်အောက်ခုံတာအပေါ်အပေါ်အပေါ်ကိုအရန်ခုံသူလည်းမပါဘူး ကျွေးမပေါအောင်ကျွေးမပေါအောင်ကျွေးထည့်လို့မရအောင်အော်ရှောအော်ရှောအော်ရှောအော်ရှောအော်ရှောရှောရှောရှောပြလိုက်ပြလိုက်နားကောင်လေးပြလိုက်ဒီပေါ်မှာငကားပြန်တစ်ခုပစ်ချလေဟဲ့အဲ့လိုချလို့ရပါတယ်ဆိုရပါအောင်တက်လို့မရဘူးအဲ့တော့အဲ့တော့အော်တော့ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးပြီးသွားတယ်ဒီကောင်လေးဒီကောင်လေးတော့ပြီးသွားရည်လား 耶，曹操嘞，呀，操嘞呀！哎，白用白用啊，哎呀！ဘာလို့ဘုံတိုက်ပတ်နေအေးမိကားမင်းလည်းမင်းရလာရတယ်တော့ငါငါချင်းချင်းနဲ့သွားပြီဟယ်လိုဟိုတပ်ပိုင်မင်္ဂလာပါငါချင်းမပိုင်တီးနှုံးနဲ့လာတီးနေဒီတော့ဒီတော့ဒီတော့ရဆောင်းဆောင်းတုံတုံတုံနောက်ကကိုင်းနဲ့ဝိုင်အလူနဲ့နဲ့ကြာ anh lưu mô anh lưu mô cái này cái này cái này mô ê mô anh lưu mô may mà cái này nè anh lưu mô đâu đâu đâu đâu đâu đâu đâu lại gì vậy nè bố cái này bố cái này đây bố cái này biết làm biết làm bố này ê ê ê một tao một tao một tao một tao một cố một này bố cái này đây bố cái này bố cái này bố cái này đây ta kia bố bố cái này đây nó Ah, via via! Ya, ma tu ada, ma tu ada, ma tu ada ni. Liro, bawa bawa. Belum lima ya baru. ပြက်ကွာကွန်ကားရတဲ့လူတွေကွာအတန်ရလေအဲ့အခုဒီကားမရဘူးလေငါပါတာရိုက်သွားတော့အာကျွန်တော်မလောလောလောလောလောလောလောလောလောဟောလမ်းပြတာခုနကဟောတောင်းလိုက်တဲ့ငါရဲ့ honey badger နော်ညီလေးတို့သိတာ honey badger ကိုသိတာ honey badger တနက်အစ် Watch out ဟုတ်ပါပြီမြင်ပြီးလိုက်မယ် ကောင်ပတ်ပဲပတ်တဲ့ကောင်ငါပြစ်မယ်။နောက်မကိုင်းနဲ့ကိုင်းနဲ့လိုက်ပြ Watch အောင် out! ပတ်တဲ့ကောင်ငါပြစ်မယ်လို့ပတ်တဲ့ကောင်ငါပြစ်မယ်လို့။နောက်မကိုင်းနဲ့နောက်ဆက်တာနောက်ဆက်တာ။ဆက်တာကောင်လားတွေ့ပြီအဲ့ကောင်တစ်ကောင်လေးအဲ့ကောင်တစ်ကောင်လေးဘာလို့ချင်တာအောင်ပြောမင်းဘာလို့ချင်တာအောင်ပြောဘာလို့ချင်တာအောင်ပြော ငါပြန်အင်းကျင်တာအောင်ငါအောက်ပြန်အင်းကျင်တာဟောရှော့တာပြပြီးပါဒါပဲ nice ပြီးပါကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ဟဲ့လားကျွန်တော်မန်နာလီပဲဟောပြန်အင်းကျင်တာပါတယ်အေး thank you bro လာလူတန်းပြီးတော့နော်ဒါကားရှိပါလို့လာတေးပြီးတော့ thank you ပါညီလေးအဲ့တော့မခုတာကားကြီးတို့လာပြီးလူလန်းပြီးတို့ကျေးဇူးကြောင်းငါကြီးနော်အဲ့ပါဘူးရင်းနဲ့កောင်လေးဆော့ချော့ရပါစီကွာ ဒီမှာအန်ဖုံးမှာအစုံမဲမှာဒီမှာအစုံပဲမျိုးကိုကြီးအစုံရကြီးအစုံရပြီအာဒီပုံနဲ့ပုံနဲ့ထွက်လာဒီလိုပဲခဏလေးအဲ့တော့ဘယ်တော့သွားလဲဒီတိုင်းပဲဒါပဲရှောက်လဲရအောင်လားအဲ့တော့ပြင်းနေအောင်အဲ့ခါတော့6ဆကြီး6ဆဘူးယူမအောင်6ဆမကယူမလား6ဆရပြီရပြီ6ဆရပြီအဲ့ဒါရောအဲ့ဒါရောအဲ့ဒါရောဘေးဘေးနဲ့ပေးထားရတော့ ဟမ်မမမလေးချင်နဲ့ထည့်ထားလိုက်တော့လေမအေးပြီးအကောင့်နဲ့ပြီးတော့ငါလူမဒါလူီလူီလူီလူီညီမတို့အော်ဘာလို့ပြတာတော့တကယ်ကြီးဟာဟာရှိကကြာအဲ့ဘုံအပေါ်နေဘုံကြတာတော့လူကြလာရဲ့မှတ်နေရနေထောက်တာထောက်တာထောက်တာကျွန်တော်တပင့်မယ်အာအေးနေထောက်တာနော်အားလိုက်အားလိုက်ခဲ့ပါဟုတ်ကဟုတ်ကဘုံလေးနဲ့နေပြီဟာစကေးပြမယ်ကြည့် 我不能嘛啊！သွားနေသွားနေသွားနေသွားနေသွားနေသွားနေဟောလာခေါ်တော့မသွားနဲ့တော့ပြီဟာဟာငေါ့ထားခဲ့ကြည့်ကရုံးတော့တော့အခုမှကြလာတာကွာဒီပဲပါရဲရဲရဲရဲငါဘုံကလေးလဲပါနော်ငါဘုံကလေးဘုံကလေးလဲမဲ့ကောင်စီလိုက်ပုံမှာအေးငါချင်းနေစီမှာငါချင်းနေစီမှာမိကားတော့မလားအေးရအောင်တော့ကြည့်မလား အဲ့တော့လုံးကြရဟင်းလုံးပြီဟင်းလုံးပြီပြေကမခေါနဲ့လေရပါရဘုံတီဘုံတီစော်ကြီးရဲ့တိုင်ကြီးစော်ကြီးရဲ့ဖယ်ကိုတိတာโอเคပါအဘွားငါနေမိတိုင်ကြီးရဲ့โอเคဗျာအဲငါလည်း ရဲစကူကနေထောင်းအောင်မယ်နော်မကမကမင်းမစင်းတော့မင်းဒီမှာပဲစောင့်ရစောင့်လိုက်ဒီကပေါ့ကောတာကောတာကောတာမကရဲတဲ့မကမအာငေါ့မခေါ်ဘူးရောက်မမကကွာလီလာပဲအကောင်လားအကောင်လားအချောင်းနဲ့ကောင်မတူဘူးအကောင်လားတွားပါတွားပါကားကားမဲတော့ကားမဲတော့ကားမဲလိုက်တော့ ဟဲ့ကမကားကြီးတွားနေဘာလို့တာတော့အဲ့ဒါဟာဟုတ်လာမခေါ်နဲ့ငါ့လာမခေါ်နဲ့ငါအေးပါတယ်မင်းအဲ့မဲ့တော့ပြလိုက်ပြီးတော့မကားကြီးပဲပြန်တော့မင်းကားခွဲတော့မှဘာမှသွားတာမရှိပဲနေနေပဲငါအေးစီအေးစီငါမတော်ဘူးအဲ့မဲ့ငါခေါ်ပေးလိုက်ပြီးတစ်ချက်တစ်ချက်တော့22မိနစ်3မိနစ် 在姑妈和爸妈玩去，别人都没来，都没来，都没来，来来来，我们拿出多没来。哎呀呀呀呀！我们飞来飞来飞来那家，飞来那家，我们飞来那家了，多没来。捧给都，捧给都都。Mark the location。我也对上去了。呀呀多多，几千万的哎嘛，几千万的，没偷到。哎呀，捧给那呀，多没要，多没知道，哎呀。我这托呢，因为这弄弄的呀。 ဆရာငါငါတို့ချင်းတရားအငွေထွက်နေပြီဟာအေယူဂျီအကားလိုက်မလားအေယူဂျီတီတမ်းကြီးရပါအဲ့တော့ကင်ပြီးတော့အေယူဂျီခါလေးအဖို့ဖေးချပြီရှိရှိရရငါမပေါ့ငါမတမုံရအဲဟောင်းမကားကြီးကားကြီးကားကြီးပေးလိုက်အေယူဂျီကေမစီတီထုတ်ပေးလိုက်ဒီကားပဲလာသမှာအဲ့ကားရှိတာမကောင်း ဒီကမရှိဘူးဒီကမရှိဘူးအောင်းလားဒီကပဲလာရောက်ငါဖိလိုက်မယ်အိုက်ကငါနမိုကီလီကောင်းလိုက်မယ်လေဒီမရှိဘူးဒီကိုပဲလာပါဆိုဘေးလဲမိုကီလီပြောင်းအောင်ပါဘူးလားဩမသိဘူးအဲ့ဒီမလိုက်တာโอเคပါအပါကျွန်တော်ကျွန်တော်ရှယ်ပေးကြအောင်เนาะကျွန်တော် public share လေးနဲ့ share ဖြစ် share ပေးကြပါအောင်ဗျာဘာကြီးကူရ share ပေးလိုက်ကြပါတယ်ဗျာတဲလေးဓမ္မလေးအားမပေးကြပါဦးဒါကြီးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဘိုးကြီးအဲ့ဒီဘလက်ဘာမှပါလဲဘလက်မီးပြတ်နေပါလေဗျာဟုတ်မီးမလာပါဘူးသူကလည်းသူတော့မဆွန်းလို့မရဘူး က်နေပြီးတော့မှဒီမဲ့ပြီးဆက်ပါကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အားနာတယ်ရအဲ့လိုမျိုးမလားဒီစက်ဒီပိုင်းနိုးပြီးတော့လာလို့မဆက်ရှာတာရမစော်ဟိုင်းရှင်အားနာတယ်มาที่มุนชาแล้วมาได้ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာရရရရကာမောကာမောဘုံခရိဘုံခရိဘုံခရိရရဘုံခရိရ哎哎哎哎哎哎哎！别别别！别，烧烧你了，烧你了呀！ 呀，石鼓包打断，石鼓包打断，呀！哎呀，这瞄一瞄一瞄一瞄，按我按我。朱家给面的，朱家给面的，朱家给面的，哎妈，那天他老太别那边朱家给面。啊，我一定来玩。呀，我要记。呀，我要变别的样，你别打。ကျွန်တော်ဟိုဘက်နောက်ပတ်တာလိုက်မှာခဏလေးတစ်ချက်မှန်တယ်ချက်မှန်တယ်ချက်တက်မှန်ပါလေဘော်ဒီရှော့ဘော်ဒီရှော့ဟိုနောက်ကပတ်သွားလား ဒီဘက်ဒီပတ်လာဒီဘက်ပတ်လာတယ်ဟလာဟလာဟလာအဲ့ဒါအဲ့ဒါဒီဘက်ဒီဘက်ကျွန်တော်နေနေဒီဘက်နေနေဟွာလို့လိုက်မှာပြောပြောပြောငါနေရာရောက်တော့နေပြစ်လို့ရရင်တော့ငါ့ကို play လိုင်ပြောမယ်လိုင်ပြောမယ်ဘေးဒီကောင်းမှာဘေးဘေးဒီကောင်းမှာတကုံးမှာတပွဲတပွဲတိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ကြိုက်တာညီလေးကြိုက်တာညီလေးဟမ်ညီလေးတကောင်ပါရဲ့ကြောက်ကြောက်တက်ပြီးပါရောမပေါမပေါမပေါမပေါအမြဲခိုင်းတာအမြဲခိုင်းမပေါမပေါနောက်တော့ရှိသေးတယ်ရှင်တော့ကွာတာကြီးနဲ့ဆက်ကူနေတယ် ပေါက်သွားပြီပေါက်သွားပြီလားငါကေးစတိကမပေါက်ငါကေးမရဘူးအဲ့ဒါဟုတ်ဘေးကေးရပါလားဘေးကေးရပါတယ်မရပါဘူးရလို့လားရတယ်ရတယ်တက်လာရင်ဘေးရဲ့အဲ့ကောင်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်လာအိုးခဏကူချက်မယ်လေအိုးတကီအေးရတော့နောက်တစ်ကောင်အိုင်ဖုန်းကအိုင်ဖုန်းကကျန်ပြီအဲ့ရစမုတ်တဲ့ကောင်ကအဲ့ကောင်ကကျန်ပြီ ဟိုအေးရကြီးကုန်တော့မလောက်ဘူးကွာဟာမလောက်ဘူးကွာတကယ်ပြည့်မလောက်ဘူးနော်စိတ်ရှိရှိပြည့်မလောက်တော့လေပြန်ခဲ့တာပဲခဲ့ရတယ်ဘေးရေရတာလားပြောမမြင်လိုက်ပြောမမြင်လိုက်ဘူးကျွန်တော်ရမမြင်လိုက်ဘူးတော့ဒီနေရာဆုံးကောင်းတယ်အလေကွက်တီပဲပါအောင်ပါအောင်ပါကျွန်တော်နေရာဆုံးပါအောင်ပါပါပါတယ်ကွက်တီပဲသူလည်းအလေကွက်တီပဲရအောင်ဟောဒီနေရာဆောင်းကောင်းတယ်နော်မကမင်းအဲနောက်ကောင်လေးခြိတာအောင်ချက် အခုပါနှစ်ဖွဲ့ဒီထဲမှာတော့ Watch out ဟိုက်ရှော့ဟိုးဟောင်းဘူးပါတယ်အဲ့ဒီဒီထဲမှာဒီထဲမှာတော့ Mark the location Mark the location ပြန်နေပြန်နေ app set တယ်ပြန်နေ app set တယ်ဟိုကအေးနဲ့တောက်နေရကွာအော်စမုတ်ကင်းကွာကဲရမြီကွာ30လေးကောင်လောက်ရှိနေပြီ 형네 다음에 기회를 공내야 하! 하! Watch out! Không mà không mà không mà mà Anh anh cú đâu chứ không mà Mà cầu nó quá Đang kia là Ông tư ông tư ông tư ông tư Watch out! Không mua mà in nếu là một ngã thì không biết à, bây giờ thì không thì quay chuyện rồi bây giờ à, nó còn nó câu chuyện nó không mua bằng ngã mình nó nó còn mà cả, ai thèm nhai mình nhai mình nó, ငါတို့ကဂျားထဲမှာရောက်နေပြီဇုံတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဂျားထဲမှာတော့ရောက်နေ Thank you အေးရကြည့်မရှိတော့ဘူးဘေးလိုရှိတပါကြီးမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂလာ Marked ပါ a ဗျာ location. ဒီဘက်မှာကြည့်တာမယ်ဒီဘက်တက်လာမယ်မချင်မိတ်ကန်ရိုင်းပါဗျာဟိုလိုက်ကြတဲ့တော့ကျိုးစားပါမယ် 了ပြေး了ပြေး了သုံးအောင်ပဲသုံးတော့ပဲကျန်တော့တယ်ဟိုကငါချီရလေးတော့ပဲကျန်တော့အေးကြီးကွာချီမလောက်တဲ့တာကီကျွန်တော်ပြစ်လို့ရရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကြည်မရှိလို့ဟွာချွေသားနေတာ pi, pi, pi, pi, pila, pila, pila, pila. Cioè, cioè. Watch out. đi này, đi này, con đi là này, đi này là này. Spiderman này, này Spiderman này, này còng đi đi. Không quên đập. Ha! Nó đi à? Mẹ mà đi. Cháu đi xuống ngoài à? တော့ချဲကြီးတော့ဒီမှာဒီမှာကောင်လေးလာမှာပဲကျွန်တော်ပေါ့နည်းနည်းထောက်ပေးလို့ရမလားတယောက်လောက်ဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးဘေးနားဒီရောက်ပြီဒီနားဒီရောက်ပြီကျွန်တော်ရတော့မသိဘူးဒီကောင်ကျွန်တော်ရတာအာမာရီချက်ကောင်းတာချက်မသိဘူးဘော်ဒီရှော့ကိုယ်တို့ဘော်ဒီရှော့ထိတော့ပါအာကောင်းကလာပြီကလာပြီမလာကလာမလာကလာကျွန်တော်ရောက်နေပြီ ဘေးအိုက်ကောင်အိုက်ကောင်အိုက်ကောင်ကျွန်တော်ခေါင်းဝင်ကျွန်တော်ခေါင်းဝင်ကျွန်တော်ခေါင်းဝင်ပါဘေးဘေးမင်းကောင်ဟောမင်းကောင်ဟောမင်းကောင်ဘောဘယ်လိုရောက်နေရတော့ဟုတ်တယ်ဝမ်းတက်သွားတာလေးပဲဖိုင်မရှိတာဟုတ်ပါဒါဖိုင်ဒါမန်ဖိုင်ဒါမန်လားကျွန်တော်ဟောမှာကျွန်တော်ရရရရရမရှိမရှိမဝင်မရှိမဝင်မရှိမဝင်ဟာရချင်းကြားပါလိမ့်နေမရှိမဝင်ဘူးမကဒီနောက်မှလည်းတကောင်ရှိတယ်ဒီနောက်မှပပတကောင်ရှိတာခုနအိမ်နဲ့ပြတဲ့ကောင်မသိပါဘူးဒီနောက်မှပပကျွန်တော်အောက်မှာတကောင်ရှိတယ်ဒီနောက်မှတကောင်ရှိတယ်အဲ့ကောင် တေးရမှာအေးနေသူတို့ကြောင့်အာမိုင်ဆောင်းကုန်တယ်တိတာအဲ့ကောင်ကခဏခဏငါ့ကိုပြစ်နေတာအေးဘေးဘောအဖက်ရှော့မေးလို့ဖက်ရှော့တိတာအေးဦးကြီးလည်းပြစ်တာဘလုဘလုဘလုလည်းလာပြစ်တာအေးကြီးကောင်ကမကန်ကောင်းတယ်ဒီတော့မှဒီတော့မှဒီတော့မှအေးအေးအဲ့အဲ့အဲ့မင်းမကထောက်ပြတယ်ငါဒီနောက်ကောင်ကြည့်မယ်အဲ့အဲ့အဲ့ဒီကထွက်ဒီကထွက်အေးဒီကထွက်ဘုံဝင်လာနေအောင်တော့မှကြောင်း အာကြီးတဲ့ပြောရေးဘုံကရိနဲ့ဘုံကရိနဲ့ဟာကောင်းပါများကြီးအမကမင်းတန်ရတယ်ထစ်နေဘာကြီးတော့ဆက်ရုပ်တန်ကြီးအတက်ပါပြီအဘောဘာငါဘယောက်သွားပြီတော့ဒီမှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဘုံကရိဒီမှာလည်းဘုံကရိဒီမှာလည်းဘုံကရိဟာဒီမှာလည်းဘုံကရိခွာအဘမရှိဘူးခွာ ကြပေါ့မီးလောင်ထားတယ်တိတယ်မင်းမင်းမင်းမင်းရဲ့အိမ်မောပြစ်နေတာမကငါတို့အဲ့ဒါအမရှိတာအဲ့ဒါကျွန်တော်သုံးပါအောင်တန်းတော့တာအမမရှိဘူး Thank you နေနေနေနေနေနေပရုံးမပရုံးမဒီဘက်ကလည်းလာပြပါကြမို့ပြည့်ပြည့်ရှိုးလာကြမှာကြမှာဖုန်းလာလေဖုန်းလာလေအဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့အားတော့ဖုန်းလေးခေါင်းပြီးတိတယ်ဖုန်းလာမယ်ဖုန်းလာမယ်ကျွန်တော်တီးမှာတီးလို့တီးပါတော့မကရဲ့တီးပါဦး Dale. phá được ha, mà bắt đây đồ mèo. Hiểu cái lấy lên này nè. Hiểu. sao anh lên này nè အောင်ငါတက်ကြည့်ငါ့မှာ Watch out ဟုတ်တယ်တဖာပြည့်ပြည့်ရပြီးနောက်မှာဖြစ် Watch out အေးယောဝါဘုံတို့တော်တော်မှဘုံတို့တော်တော်မှအကြာကြီးနေမှာထုတ်တယ်ကွာတွားပါပြီကွာအရန်ဒီလေးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော် တကောင်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးစတိုင်းဖြစ်နေတယ်တဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်လေးပင်းနေတာတနက်ပြန်ထုတ်ဘုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းလာတော့မှအကြာကြီးပဲဘာသာကြီးအဲ့လိုဖြစ်နေတာကျွန်တော်ကအဲ့အဲ့အဲ့အဲ့အဲ့အဲ့အဲ့ဒီကနေခေါ်ခေါ်လာလာလာလာလာဒီနောက်လာဒီနောက်လာအေးနောက်ကနောက်ကပြင်မယ်နောက်ကပြင်လေပြစ်ပြစ်စီတော့ကွာတော်ပြီကွာတော်ပြီကဲလိုက်တော့ Watch out ရဲငါမင်းကိုမကဲပဲငါကောင်လေးအမြတ်တော့အမြတ်တော့အမြတ်တော့ Thank you တော့မရဘူးပတ်လေပဲကျောင်းလက်နေတာဘသူလက်နေရအောင်ကျွန်တော်လက်နေရလားလိုက်ပြပါရောကိမစနဲ့မတက်ဘူးခုမှတက်တယ်ကျော်ကိမစနဲ့ပြနေစားလေအာပတ်ကြီးကဘာတော့ဝါဘာရတော့ဝါဒါဘာရတော့ဝါအရင်ရာ 话题对。nó cái là vì nó cái nó cái Eh, eh, eh, kanan tahu Jawi. Watch out. Mark the location. Lo lo lo lo, tahu Jawi, mimi ada udah. G1 ယောဘာတယ်မောတနက်လည်းမကြောက်ဘာကြီးမလည်းမသိဘူးငါလို့ကျုပ်ဘာပြလို့ဘာပြလို့ဟာ match is ended ဘေးယူထဲဝင်ပတ်ကြအောင်မဟုတ်လိုင်းရနေမှာကြည့်အောင်ဘာကြီးတော့အဲ့အဲ့လိုကြီးလန့်နေတာကျွန်တော်စောရတာကျုပ်အလန့်လေးပေးနေရပဲဟာ